Минасан, коничева. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня очень часто спрашивают, какие учебники лучше использовать в изучении японского языка. Вот сегодня я вам расскажу, какими учебниками пользуюсь я при преподавании японского языка. Э, это серия Минна но Нихонго. Вот это очень небольшая часть того, что существует <laughs> на самом деле. Э, то, чем пользуюсь я. Хочу вам показать сегодня а, познакомить с основными двумя учебниками Миннано Нихонгу. Вот почему я остановилась на них. Во-первых, когда я училась в институте, мы их использовали, поэтому мне очень легко и привычно по ним учить. И во-вторых, этот учебник создан японцами, то есть здесь присутствует настоящая живая речь, которая используется в Японии, а не какие-то старомодные модели. Вот. И также здесь дан грамматический комментарий, он переведен на многие языки. В данном случае я, естественно, пользуюсь русским языком. Вот. Вот я вам показываю первый учебник, да, это идет курс для начинающих. В нем присутствует диск, где вы можете прослушать настоящую речь японскую. Вот, также, что здесь очень понятно, мне нравится. Данные, вот, посмотрите, модели предложений, вот где красным, да, выделено. Очень понятно и доступно. Также здесь рисуночки все вот э, какие-то ситуации. То есть по рисункам можно сообразить, что к чему, да. И что интересно, вот здесь уже по самим, ну, по дискам дается, то есть прослушивание, и вы должны ответить на какие-то вопросы, то есть, ну, упражнения простейшие. Вот, это первый учебник, ну, вернее, это основной учебник. А вот это уже идет грамматический комментарий к нему. То есть вот мы смотрим здесь, допустим, первый урок. Идет у нас словарь, да? То есть все вот эти слова, которые используются в, этом уроке, они переведены на русский язык. Вы их заучиваете, и потом по ним уже учим первый урок. Здесь вот опять идут же модели предложений, примеры, которые были в основном учебнике. То есть они переведены уже по-русски. Вот что здесь еще интересного. Грамматика очень понятно, очень доступно и кратко все объяснено. И также, что мне нравится, особенно здесь справочная информация. То есть здесь, э, ну, как бы не сказать, что это совсем относится к уроку, но дана интересная информация о Японии. Если посмотрите потом сами весь учебник, тут даются, допустим, телефоны разных служб японских, как пользоваться телефонами и так далее. Какие-то ситуации, которые присутствуют в Японии, какие-то правила, обычаи, очень интересная информация. Вот. Так что я всем рекомендую этот учебник. Если вы хотите его заказать, обращайтесь ко мне и смотрите мою страницу. Спасибо за внимание. До свидания.